alayhi vasallamning oldiga o'tirib, tizzalarini tizzalariga tegizib o'tirdi-da, qo'llarini tizzalariga qo'yib, "Ey Muhammad, menga islom haqida, iymon haqida xabar bering" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bularga javob berar ekan, iymon haqida so'ralgan savolga "Antu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil oxir va tu'mina bil qadari xayrihi va sharrihi" dedilar. mana shu mashhur qissada jibril alayhissalom mana shu notanish kishi suratida keldida va musulmonlarga o'zlarining dini dinida islomda bilishlik kerak bo'lgan eng zarur narsalarni qisqa qisqa savollar bilan so'rab ta'lim berib ketdi nabiy sallallohu alayhi vasallam bu jibrilni savollariga ya'ni notanish kishi suratda kelgan jibrilning savollariga javob berib bo'lib jibril turib chiqib ketganidan keyin ey umar dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam atadri manissail so'rovchi kim ekanligini bilasizmi dedi. Umar ibn Hattob Alloh va Rasuli biluvchiroq dedi. Bu Jibril edi dedi. Sizlarga diniylardan ta'lim bergani keldi dedi. Mana shu so'ralgan savollarning ichida iymon haqida so'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu hammamiz bilgan i amantu billahi va malaikatihi kalimasini tushuntirib berdi. Mana shu aytilingan Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan odam yoki mana shu aytilingan iymon shartlaridan bittasini inkor qilgan odam iymoni to'liq bo'lmaydi ya'ni Allohni bor desa farishtalarni bor desa-yu payg'ambarlarga gumonim bor desa kofir bo'ladi odam hammasiga iymon keltirsa-yu farishtalarga iymon keltirmayman ishonmayman desa kofir bo'ladi u xuddi shuningdek oxiratga qayta tirilishga hisob kitobga iymon keltirmagan odam ham kofir bo'ladi bu darslarimiz iymonning eng asosiy rukuni bo'lgan oxiratga bo'lgan iymonimizni siz bilan bizga ta'lim beradi. Oxiratga bo'lgan iymon nima uchun o'rganamiz? Bu oxiratga bo'lgan iymonni ilmini o'rganishlik bu ko'ngil xushlik yoki bekorchilikdan qilinadigan ish emas. Dinimizni vojib deb bilgan ishlaridan. Juziy masala ham emas. Dinimizning asosidan hisoblanadi. Anbiyolarning manhaji. Alloh taolo Qur'onda o'nlagan balki yuzlagan oyatlarda yu'minuna billahi va yawmil axir Allohga iymon keltirishadi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi deydi. Ya'ni Allohga iymon keltirgandan keyingi birinchi talab qilinayotgan narsa oxiratga bo'lgan iymon. Din, dunyo ishlarining barchasi kishini mana shu oxiratga bo'lgan iymoniga borib taqiladi. Mo'min kishini gunoh qilishlikdan nima to'sadi? Agar odamlardan xijolatchilikdan gunoh qilmayotgan bo'lsa, hech kim ko'rmayotgan joyda gunohni qilaverish kerak. Agar odamlardan sharmanda bo'lib qolishidan qo'rqib ba'zi gunohlarni qilmayotgan bo'lsa, hech kim ko'rmagan joyda qilishi mumkin. Lekin mo'min odam hech kim ko'rmayotgan joyda nimadan qo'rqib, nimadan hayo qilib gunohlardan tiyiladi. Ertaga Alloh taoloning oldida hisob kitob qilinishligi, Alloh taoloning oldida turishigidan, oxirat ilmidan xabardorligi uni juda ko'p narsalardan, gunohlardan o'zini tiyishga sabab bo'ladi. Shuning uchun Mana aytamiz, Ramazonchilar deymiz yoki juma oylar deyapmiz namozxonlarda. Juma kuni namozga chiqmasa, odamlar bilib qoladi deb hijolat bo'lib chiqar. Yoki Ramazon oyida masjidga chiqmasa, uyat bo'lar deb chiqar. Lekin uyda nima ish qilishligini o'zi biladi. Oxiratga aniq iymoni bor odam odamlarning orasida qanday gunohdan ehtiyot bo'lsa, yolg'iz bo'lgan holda ham mana shunday gunohdan tiyiladi. Shayton alayhillani odamlarni adashtirishlik uchun jahannamga ravona bo'lishiga harakat qilib aytardiki, habu sizlarni o'lgandan keyin tirilasizlar deyaptimi? Hayhata hayhat lima tu'adun." Ha sizlar va'da qilayotgan narsa halo ho dedi. Mana shu hayotdan boshqa hayotimiz yo'q. Yashashimiz ham, yeyishimiz ham, o'lishimiz ham shu dunyoda bo'ladi. Bizni faqat vaqt o'ldiradi, qayta tirilishlik yo'q dedi. Mana shu shaytonni shu da'vatiga iymon keltirib, da'vatiga ishonganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar bir marta yashaymiz hayotda. xohlaganimizcha yashashimiz kerak deydi. Lekin aksincha Alloh subhanahu va taoloning oyatlariga iymon keltirgan kishilar esa bu dunyo oxiratning ekinzori deb qaraydi. Bu dunyo ekinzor deb qaraydi, mavsum deb qaraydi. ishlashing vaqti deydi. Mevalarni uzishlik daryoda bo'ladi deb aytadi. Demak, oxiratga bo'lgan iymon dinimizni siz bilan bizdan talab qilgan vojib bo'lgan amallardan. Oxiratga bo'lgan iymon haqida hamda uni chuqur o'rganishlik Alloh taoloning adolatiga bo'lgan iymonimizni ziyoda qiladi. Bugun inshaalloh mana shu oxiratga taalluqli bo'lgan ilmni o'rganishlikni, qiyomatning katta kichik alomatlarini o'rganishlikning fazli haqida bo'ladi bugungi suhbatimiz. Dunyoda inson zulm ko'rsa, haqini oldirib qo'ysa, uni shu zulm qilgan odamni borib o'ldirib yuborishlikdan, uyiga o't qo'yib yuborishlikdan nima to'sadi? Bu hayotning ikkinchi qismi bor. Bu vaqtinchalik hayot, oxiratga borganda Alloh taolo meni haqqimni olib beradi degan oxiratga bo'lgan iymoni Alloh taoloning adolatiga bo'lgan iymonni ziyoda qiladi hamda sabr qilishlikka chaqiradi. Ko'rmaysizmi, birov-birovga zulm qilyapti. Butun butun xalqlarning ustidan boshqa bir mamlakatlar hukmronlik qilyapti, xohlagan siyosatini yurgizyapti. Buni ko'rgan paytingizda hali oxirat bor degan iymoningiz taskin bermaydimi? Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda. Fotir surasi 18-oyatda. Qiyomat kunida hech bir ko'targuvchi, ya'ni gunohkor jon o'ziga jonni yukini, ya'ni gunohni ko'tarmas. Agar og'ir gunoh egasi bo'lgan jon birovni o'z yuki gunohini, ya'ni gunohini bir qismini ko'tarishga chorlansa, garchi chorlanguvchi yaqin qarindoshi bo'lsa-da, u gunohdan biror narsani ko'tara olmas. Ya'ni u kunda har kim o'z amali bilan mashg'ul bo'lib, ota bolaga, aka ukaga qarashga imkon topmas. Ya'ni qiyomat kunida har bitta gunoh egasi o'zini gunohiga javob beradi. Ana shu zulm qilayotganlar yana o'zgalarni qilgan yaxshi amallardan unga foyda yetmas. Otangiz kim bo'lishidan qat'i nazar, akangiz kim bo'lishidan qat'i nazar, bolangiz kim bo'lishidan qat'i nazar, boshqalarni gunohi sizga yuklatilmagandek, boshqalarda savobidan zarracha sizga asqatilmaydi. Uning qilgan sa'yi harakati esa yaqinda qiyomat kunida ko'rinur. So'ngra u o'sha sa'yi harakati uchun to'la to'kis jazo mukofot olur. Mukammal adolat, nuqsonsiz adolat, nuqsonsiz komil jazo. Dunyoda qilingan gunohlarning jazosi tanish bilishlik bilan, otasini hurmatidan, qaynatasini hurmatidan, ulfatini hurmatidan jazodan o'tib ketib qolinyapti. Puli bilan, tanish bilishligi bilan jazosini olmasdan zulm qilgan aksincha yana haqdor bo'lib ketyapti. Lekin qiyomat kuniga borganda har bitta odam shubhasiz o'ziga loyiq jazoni olishiga iymon keltirgan kishi alloh taoloning adolatiga bir iymoni ziyoda bo'ladi oxirat ilmini o'rganishlik oxiratga iymon hamda uni chuqur o'rganishlik siz bilan bizni mas'uliyatni his qilishlikka undaydi ya'ni har bitta odam alloh taoloning huzurida va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda deydi qiyomat kunida alloh taoloni oldida har bitta banda ollohning oldida yolg'iz turib javob beradi yolg'iz turib Va kafa bi nafsikal yawma hasiba dedi Alloh taolo. Alloh taolo bandani o'zini ro'parasiga olib keladi. O'rtasida na tarjimon, na o'rtachi vositachi bo'ladi. Hech kim bo'lmaydi u paytda. Telefoni ham bo'lmaydi, akasi ham bo'lmaydi, yolg'iz turadi. Oxiratga iymon keltirgan kishi Alloh taoloning oldida yolg'iz o'zi turib javob berishini his qiladi va mana shunga tayyorligini ko'radi. Yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sohibatihi va bani likulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni. Birodarlar, qiyomat kunida hech kim hech kimga asqatmaydi. U kunda kishi o'z og'a inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotini va bola chaqasidan ham qochur. Nima sababdan? Chunki u kunda har bir kishi uchun o'ziga yetarli tashvish bo'lar. Boshqa oyatlarda keladi. Dunyoda insonga eng yaqin bo'lgan odam kim? Otasi, onasi, xotin bolasi, aka, ukasi. mana shu eng yaqin bo'lgan kishilarini Alloh taolo qiyomat kunida banda kechishligini aytadi. Bu kamiga yetmagandek, ularni o'zi do'zaxdan qutulib qolishlik uchun jahannamga ularni irg'itib fido qilib yuborishlikni xohlaydi. Yaxshi ko'rib xizmat qilgan otangiz, yaxshi ko'rib boqib katta qilgan bolangizni o'ziz do'zaxdan qutulib qolishlik uchun jahannamga ularni uloqtirgan, meni uloqtirmagin Parvardigor deydi. Chunki har bitta kishini qiyomat kunida o'ylantirgan o'zini tashvishi g'ami bo'ladi qaysi qabiladanligi qaysi urug'dan qaysi oiladan kimni zurriyot ekanligiga zarracha parvo qilinmaydi alloh taolo aytadi kim hidoyat yo'liga buyursa bas o'zi uchun yurar kim hidoyat yo'lidan ozsa u ham o'z ziyoniga ozur hech bir ko'targuvchi jon o'zga jonning yukini hargiz ko'tarmas yana qaytarib o'tamiz har bitta odam o'zini qilgan gunohiga o'zi javob beradi agar Agar bir kishi balog'atga yetgan bo'lsa, mas'uliyat uni yelkasida bo'ladi. Otasi javob berolmaydi. Otasi javob berolmaydi. Balog'atga yetdimi? Bomdod to'qimadimi? O'zi javob beradi. Ota-onasini hurmatini joy qo'ymadimi? O'zi javob beradi. birovni haqini yedimi? O'zi javob beradi. Mas'uliyatni his qildiradi oxiratga bo'lgan iymon. Alloh taolo aytadi: "Ey iymon keltirganlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil, qattiq qo'l, Allohning buyrug'iga so'zsizlik itoat qiladigan farishtalar bo'ladi. Falonchini o'g'liman, falonchini jiyaniman degan so'zlarimiz dunyoda asqat ekanligini ko'ramiz ba'zida. Lekin qiyomat Alloh taoloning ilohiy mahkamasi shunday joyki, yolg'iz o'zingiz javob berasiz o'zingiz qilgan ishingizga. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Otamiz kim bo'lishidan qat'iy nazar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo Fa'anzir ashiratakal aqrabin yaqin qarindoshlaringizni jahannamdan ogohlantiring degan oyatni nozil qilganida butun o'zini urug'ini yig'di. Yig'ib turib, ey Ka'b ibn Lu'ay oilasi, o'zingizni olovdan qutqaring. Ey Banu Murra ibn Ka'b oilasi, o'zingizni jahannam olovidan qutqaring. Ey Banu Hoshim oilasi, o'zingizlarni jahannam o'tidan qutqaring. Ey Banu Abdul Muttolib oilasi, o'zingizni jahannam qutqaring. Ey Fatima binti Muhammad, o'zingizni jahannam o'tidan qutqaring zero men sizlarga u kunda biron narsa qilishga qodir bo'lmayman kimni otasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamchalik hech kim alloh taologa eng mahbub bo'lgan banda avvaliyu oxiriy bandalarning eng afzali bo'lgan muhammad alayhissalom o'zini yaxshi ko'rgan eng yaxshi ko'rgan qiziga yer yuzidagi mukammal bo'lgan to'rtta ayolning bittasi fotima onamizga aytyaptiki, qiyomat kunida men hech narsa qilib bera olmayman. O'zingizni yarimta xurmo donasi bilan bo'lsa ham jahannamdan saqlab oling dedi dunyoda bo'ladi bunaqa gaplarimiz lekin qiyomat kunida inson o'ziga faqat o'zi javob beradi ba'zilar aytishi mumkin bo'pti endi bu oxiratni foydasi oxirat ilmidan xabardor bo'lsak shu mas'uliyat bo'lar ekan javobgarlik bo'lar ekan endi qiyomatda katta kichik alomatlar o'rganish nima keragi bor deydi oho hali unga uzoq bo'laversinchi bir gap bo'ladi uni o'rniga ta'lim tushib ketdi ta'limni ko'tarmaymizmi ummat qoloq bo'lib ketdi uyg'otmaymizmi iqtisod tushib ketdi bugungi zar ishlar bilan shug'ullanib nimaga bu ikkinchi darajali narsalar bilan ummatni chalg'itasizlar deydiganlar ham bo'lib qoladi ularga javob shuki avvalambor oxirat ilmi oxiratga taalluqli qiyomatda katta kichik alomatlarni o'rganishlik bizni ixtiyorimizdagi narsa emas dinimizni asli dinimizni talab qilgan vojib ilmlardan mana katta kichik alomatlar o'rganishda nima maqsad Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamon alomatlari haqida aytgan hadislarini kichiklari ko'pchiligi bu bo'ldi. Mana shu payg'ambarimiz bo'ladi deb aytgan hadislarini bo'lganligi payg'ambarimiz rost aytganligini isbotini ko'rganimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa so'zlarini rost aytganligiga qalbimiz yana taskin topmaydimi? Ha to'g'ri biz payg'ambarimizning so'zini biz isbotini istamasdan iymon keltiraveramiz. Lekin Ibrohim alayhissalomdagi zot Alloh taologa Robbi arini kayfa tuhil mauta. Ibrohim halilloh yakka o'zi ummat bo'lgan Ibrohim Allohdan so'rayaptiki, Parvardigor, o'liklarni qana qilib tiriltirasan? Alloh so'radi, "Avvalam tu'min? Ishonmaysanmi?" dedi. Ya e, Ibrohim iymonli, lekin qalbi bala valakin da inna qalbi. Qalbim taskin topish uchun deganda Alloh taolo to'rtta qushni chopib maydalada buyurdi. Ya'ni Ibrohim alayhisalom iymoni yana ham ziyoda bo'lishi uchun Alloh taoloning mo'jizasini ko'rmoqchi bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagandek, payg'ambar alayhisalom aytgan oxir zamon alomati haqidagi hadislarini hayotda bo'lganligini ko'rsak, hali aytganlari albatta bo'ladi deb, ya'ni iymonimiz ziyoda bo'ladi. Agar oxir zamon alomatlarini o'rganishlik ikkinchi darajali ish bo'lsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallamni qilgan ishiga qaraylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan sahobalarga qiyomat alomatlarini Rasululloh mufassal bayon qilgan va mana shu qiyomat alomatlari kelganda qorong'i kechadek yer yuzini qoplab keladigan fitnalar keladi dedi. Yer yuzini qorong'ilik qoplab kelgandek fitna keladi deganda sahobalar nima qilamiz deganda payg'ambarimiz o'rgatdi. Agar bu ikkinchi darajali narsa bo'lganda payg'ambarimiz bu narsani sahobalarga tushuntirgan bo'larmidi? Demak, katta kichik alomatni o'rganishlik albatta siz uchun vojib bo'lgan amallardan mana mahdiy haqida aytilgan ba'zi hadislarga qaraydigan bo'lsak shunday bir kishilar ham bo'ldiki mahdiy degan kishini taalluqli bo'lgan bir hadislarni o'zlaridan bo'lgan bir kishiga bir nisbat qilishdi mana shu odam mahdiy deyishdi orqasidan chiqishdi qilichini ko'tarib urishib to'polon qilishdi albatta bu xato edi chunki mahdiy hali chiqqani yo'q ahop Demak, Mahdiyni hadisini o'rganib turib odamlar erishib ketar ekan deb Mahdiy haqidagi hadisni o'qimay qo'yishimiz kerakmi? Yo'q. Kelajakda birorta bir odam o'zini Mahdiyman deb chiqsa, mana shu Mahdiy haqida aytilingan hadislar, ilmlardan bexabar bo'lgan yoshlar unga erishib ketib adashmasligi uchun ham o'rganishimiz kerak ekan. Insonning tabiatida o'ziga noma'lum bo'lgan, majhul bo'lgan narsani o'rganishlikka bir intilish bor. Bilmagan narsasiga doim inson qiziqib intiladi. Mana kimyo, fizika, geografiya, astronomiya bu fanlarni nima uchun o'rganadi insonlar? O'zlariga notanish bo'lgan, noma'lum bo'lgan ishlarni bildirganligi uchun o'rganadi bu ilmni. Endi inson uchun eng katta majhul, eng katta noaniqlik o'tmish emas, kelajak. Ko'rmaymizmi? Mana shu zamonda olimlari, undan burungilar ham millionlagan pullarni sarflagan, kelajakda nima bo'lishini bilishlik uchun. Lekin millionlagan pullarni sarf qilishligi bilan ertaga, indin yoki 5 minutdan keyin nima bo'lishligini hech qachon aytib bera olmagan, aytib bera olmaydi. Endi bizchi, bizda asl manba Qur'on bor. Bu shunday Qur'onki, oldidan ham, ortidan ham hech qanday yolg'on botil kelmaydi. Va biz aniq bilamiz, Qur'onda aytilgan o'tmish ham haq, Qur'onda aytilgan kelajak ham haq. Mana shunday kelajakni bizga bildiradigan kitob turgan paytda qanday qilib tashlab qo'yamiz? Oxirat va g'ayb haqidagi ilmni o'rganishlik bizga g'aybga bo'lgan iymonimizni ziyoda qiladi. Oxirat va g'ayb haqidagi ilmni o'rganishimiz bizga g'aybga bo'lgan iymonimizni ziyoda qiladi. Kelajakda ba'zi bir ishlar bo'ladi. Ana shularga nabiy sallallohu alayhi vasallam oxir zamon alomatlarida siz bilan bizga bir ta'lim beradi qanday ish qilishligimizni mana masalan hozirgi kunda odamlar bir mana oyga chiqyapti marsga chiqyapti va hokazolar ehtimol bu ilmlarga hozir muhtoj emasdirmiz lekin kelajakdagi taxminan bir yuz yilmi ikki yuz yildan keyin odamlar muhtoj bo'ladigan ilmlar bor bu kelajak qiyomat alomatlari haqidagi hadislarda nabiy sallallohu alayhi vasallam oldi mana marsga chiqadigan bo'lsa deb faraz qilaylik oyga chiqadigan bo'lsa u yerda namoz o'qishlikka to'g'ri kelsa Bu g'arib bo'lmay qoldi. Oyda bir qandaydir koloniyalarni qurib yashashlik bir planlari tuzilyapti katta bir mamlakatlar tomonidan. Shu yerga namozxon odam chiqib qolsa nima qiladi? avval chiqsin-chi, keyin gaplashamiz degan gap ketmaydi bu yerda. Mana shu hadislarni o'qib o'rganishdan javob topamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Dajjal alayhillana kelishlik davrida aytadilar. Dajjolni bir kuni sizlarga bir kuninglarga teng. Yana bir kuni bir haftalarga teng. Yana bir kuni 40 kunlarga teng, yana bir kuni 1 yillarga teng dedi. Ya'ni bir kun Dajjolni bir kuni bo'ladi, bizni bir yilimiz bilan barobar bo'ladi. Shunda sahobalar so'rashyapti. Ya Rasululloh, ana shu uni bir kuni bizni bir yilimizga teng bo'lgan paytda bir kunlik namoz o'qiymizmi? Bir yillikmi deb so'rayapti. Deganda uqduru lahu ana shunga yarasha o'qiysizlar dedi. Demak, Marsga chiqib yoki Oyga chiqib namoz o'qiydigan odam bo'lsa, o'sha yerda vaqtini sharoitini o'qishiga mana shu hadislarda ta'limot bor. Demak, bu ilmni o'rganishlik siz bilan bizga lozim va lobid bo'ladi. oxirat va oxir zamon alomatlarini o'rganishlik bizni amal qilishlikka undaydi. Parvardigoringiz tomonidan bo'lguvchi mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan eni osmonlari va yer barobarda bo'lgan jannatga shoshilinglar. Ya'ni mana shu oxirat haqida aytilingan so'zlar, hadislarni o'rganishlik insonni savobli amalni qilishga shoshiltiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Badiru bil a'malik layli min yusbihu mu'minan yumsi kafira va yumsi mu'minan va yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya muslim رواية hozir bo'lyapti shu narsa yer yuzini zulmat qoplab kelgandek ummatni boshiga keladigan fitnalarda kelishligidan burun shoshilib qolinglar amalga shunday kunlar keladi kishi mo'min holda tong ottiradi kofir bo'lgan holatda kech kirgizadi mo'min bo'lgan holda kech kirgizadi kofir bo'lgan holda tong ottiradi dinini arzimagan dunyo matohiga almashtiradi dedi. Bo'lmayaptimi shu narsalar? 3-4 so'm chaqa uchun islomdan chiqib murtad bo'lib boshqa dinga kirib ketayotganlik bo'lmayaptimi? Mana shunday narsa ommaviy suratda zulmat yer yuzini qoplab kelganda kelgunga qadar savobli amallar qilib qolinglar deb Rasululloh shoshiltiryapti bizni. Demak, oxir roman alomatlari, oxirat ilmini o'rganishlik, savobli amallarni qilishlikka siz bilan bizni shoshiltiradi. Badiru bil amali saban dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. shoshilinglar yettita amalni qilishlikda hal tantaziruna faqra munsiya har qanday muammoni esdan chiqarib yuboradigan faqr bo'lib qolishinglarni kutyapsizlarmi ya'ni inson faqr bo'lib qolsa g'ami qorinni to'g'izishlik bo'lib qoladi u nafl ro'za tutishlik qur'on o'qishlik dars o'qishlik chiqib ketadi g'ami qorin to'g'izishlik bo'lib qoladi avg'inan mutg'iyan yoki tug'yonga ketkazadigan boy bo'lishinglarni kutyapsizlarmi kalla innal insona la yatg'o arrohustag'na insonni qo'liga ozgina dunyo kelsa tug'yonga ketayotganini ko'rmadingizmi deydi yoki tug'yonga ketkazaveradigan boyboshlarni kutyapsizlarmi avmaradon mufsida yoki hamma yo'g'ingizni fasodga aylantiradigan kasal bo'lishlarni kutyapsizlarmi avharamon mufannida yoki hamma savobli ishlarni qilishlikdan to'sib qo'yadigan qarilikni kutyapsizlarmi yoki dajjol chiqishini kutyapsizlarmi mana shu narsalarda payg'ambarimiz aytar ekan shoshilib qolinglar deydi e deydi yoshligimda qilib qolmagan ekanman deydi agar yoshligimni qaytarganda bunday qilardim deydi e agar pulimni bunaqa bo'lib qolib ketishini o'rganimda sadaqa qilib yubormayman masjidga deydi e degan gaplarimiz ko'p nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi ayyu sadaqatin adomu ajro ya rasululloh sadaqani eng afzali qaysi deb so'rashdi diqqat qilaylik qo'lida dunyosi borlar ham yo'qlar ham anta tasaddaqa va anta sahihun shahihun taqshaul faqr va ta'manul g'ina. Eng afzal sadaqa qaysi? Sen sog'lom bo'lgan holingda, baxil bo'lgan holingda, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqgan holingda, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqating. Ya'ni pul ko'zing rosa muhtoj bo'lib, pul rosa kerak bo'lib turgan paytda, yoshligingda degani. Wala tumhil hatta iza balagatil hulqum fataqulu qulta li fulanin kaza va li fulanin kaza va qad kana li fulan endi hulqum mana shu joyga kelib g'arg'ara keltirgan kelib qolgan paytda falonchiga moncha beringlar falonchiga moncha beringlar falonchiga moncha o'tkazinglar demagin endi bu pul falonchilarniki deydi sen o'lsang ham oladi endi ular ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam sadaqani o'zing muhtoj bo'lib turgan paytda, o'zingga kerak bo'lib, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishga harakat qilib turgan paytingda berganing afzal deydi. Shoshilib qol deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu oxir zamon alomatlarini gapirar ekan, oxirat haqidagi hadislarni aytar ekan, siz bilan bizni amal ekan undaydi. Tong otmas ehtimol kim uchundir. Alloh solih amallari bilan umrlarimizni ziyoda qilsin. Lekin esimizdan chiqmasin. Oyoq qo'li cho'zilib, o'lim ko'ziga ko'rib qolgandan keyingi aytgan istig'fori ketar soati yaqin bo'lib boradigan joyi aniq bo'lib qolgan paytda qilgan xayr ehsoni ota enasi o'tib ketgandan keyin orqasidan qiladigan ehsoni bilan tirikligida o'zi muhtoj bo'lib o'zi shu narsaga bir zarurat sezib turganda qilgan ehsoni hech qachon teng bo'lmaydi inshaalloh rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoshlarga xitob qilgandek katta yoshlarga ham quyidagi oyatlardan xitob qiladi alloh taolo qur'onda shunday marhamat qiladi avalam nuammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar va ja'akumun nazir axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermadikmi sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan ediku ibn abbos roziyallohu anhu mana shu oyatni sharhida aytadiki alloh taolo senga axir 60 yillik umrni bermadimi demoqchi deydi ya'ni alloh taolo qaysi bir kishiga 60 yil umr bergan bo'lsa, Alloh taoloning huzuriga borganda unga hech qanday uzr bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "A'moru ummati bayna 60 va 70." Meni ummatimning yoshi 60 bilan 70 ning o'rtasida deydi. Ya'ni Alloh taolo bir bandani ajalini 60 yilga surgan bo'lsa, demak bu banda endi 60 ga kirgandan keyin 60 yoshga kirguncha ajali kelmagan bo'lsa, demak Alloh taolo u kishiga ogohlantirishlikni, muhlatni berdi. Endi dunyo tijorati bilan ovora bo'lishlik, uy solishlik, tom solishlik, boshqa bir dunyo ishlari bilan ovora bo'lishlik bu kishi uchun mutlaq to'g'ri bo'lmaydigan ish bo'ladi. A'zarallohu ila imrin ajalahu hatta balagha sana. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadislarda shunday marhamat qiladi Imom Buxoriy rivoyati. Mana keyingi oyat. Albatta oxirat haqida aytilingan so'zlar insonning qalbiga qo'rquv, qo'rquv vahima soladi. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Bu qo'rquv insonni savobli amallarni qilishlikka undaydi. Gunohlardan tiyishlikka undaydi. Alloh taolo aytadi: "U kunda kishi o'z og'a inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotini-yu bola-chaqasidan ham tonur. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar." Insonga eng yaqin bo'lgan mana shu 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, aka-ukasi, ota-onasi, xotin bola-chaqasi bo'ladigan bo'lsa, mana shulardan tonadi. Sabab har bitta kishini o'zini o'ylantirgan g'ami bo'ladi alloh taolo haj surasida shunday marhamat qiladi kullu amma ardaat tadau kullu zati hamlin hamlaha hum azaballohi uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar odamlarni mast alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Qiyomat dahshati shunday og'irki, bolasini emizayotgan ayol bolasini tashlab yuboradi. Qornida homilasi bor ayollar homilasini tashlab yuboradi. Insonlar go'yoki mast holatga tushib qoladi. Nima sababdan? Bular mast qiluvchi ichimlik ichganligidan mast bo'lgani yo'q. Alloh taoloning azobi qattiqligidan, qo'rquvdan. Axir ko'rmaymizmi? Hayotda mashina yo'lda kezib o'tib ketayotgan odamni orqasidan to'rimizni qattiq tepib, chiyillatib, ustiga signalini ham chop kelgan odam dunyoda o'zidagi ozgina shovqindan vahimaga tushadida, aqli uchib, oyoq qo'li qimirlamaydi, mashina urib ketadi. Dunyodagi shovqin insonda aqlini, dunyodagi vahima insonni aqlini olib qo'ygan paytda qiyomatda dahshatini uchun aqlini olmasin. Albatta oxirgi oxirat haqida aytilingan so'zlarda qo'rquv, vaidlar bor. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Insonni savobli amalda qilishlikka buyuradi, yetaklaydi Xo'p, dunyoda ana shu oxiratda Alloh taoloning oldida turishlikdan bo'lgan qo'rquvning mukofoti nima bo'ladi? Valiman xofa jannatan. Parvardigori huzurida turishdan qo'rqqan kishi uchun ikki jannat bordir. Ikki jannat bor kimga? Parvardigorni oldida turishlikdan qo'rqqan kishi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo bir bandani ustida ikkita qo'rquvni ham, ikkita xotirjamlikni ham jamlamaydi. Dunyoda qo'rqqan odam oxiratda Allohdan xotirjam bo'ladi. Dunyoda xotirjam bo'lgan Allohdan qo'rqmagan odam qiyomat kunida Allohdan qo'rqadi. Inson dunyoda Allohdan olsin oxiratda xotirjam bo'lishi uchun. Agar dunyoda qo'rqmaydigan bo'lsa, dunyoda befarq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taologa ro'bar bo'lgan kunda albatta uni qo'rquv bosadi. Yosh kattalarimiz o'tirib yoshligini eslashadi. Esingdami? Falon mahalda mana qilib bo'lgan edi. Bir kulishib oladi, bir yig'lashib oladi. Endi jannatiylar jannatga kirganda o'tmish hayotini eslab turib, bir-biri bilan bahs qiladi. Ular bir-birlariga boqishib, basti javob qilishib deydilar. Haqiqatan bizlar ilgari hayotda dunyoda ahli oilamiz orasida bo'lgan chog'imizda oxiratda Allohning azobiga duchor bo'lishdan qo'rqar edik. Jannatiylar o'tirishib eslayapti o'tmish hayotini. Bola chaqamizni ichida o'tirgan paytimizda Allohning azobidan qo'rqar edik. Mana Alloh bizlarga marhamat ko'rgizdi va bizlarni samumdan saqladi. Samum ya'ni insonlarni badanlarini ilmi teshik qilib tashlaydigan jahannamdagi shamol. Darhaqiqat bizlar ilgari hayotda dunyoda u zotga duo iltijo qilar edik, albatta uning o'zigina marhamatli mehribondir. Dunyoda Allohdan qo'rqgan kishi jannatda o'tirib mana shunday eslaydi o'tmish hayotini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda marhamat qiladilar. Inni ara ma la taraw attatis sama wa haqqa an tayt ma fihi mawdi arba asabi illa wa malakun wadiyun jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Men dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sizlar ko'rmayotgan narsani ko'ryapman. Osmon yorilishlikka, yorilishlikka yaqin bo'ldi. Mana yog'ochni ustiga og'ir yuk qo'ysangiz, sinishlikdan avval qasr qusur degan ovozi chiqadi. Osmon deydi Rasululloh, shunday yorilib ketishlikka yaqin bo'ldi. Nimadan? Alloh taologa sajda qilib peshonasini qo'yib turgan farishtalardan holi osmonda to'rt qarichalar ham bo'sh joy yo'q deydi. Osmon og'ir bo'lib ketganligidan yorilishlikka yaqin bo'ldi. Ya'ni bu farishtalarning adadi, ularning bir quvvati. Mana shular haqida fikr qilaylik. Lekin mana shunday farishtalar Alloh taologa sajda qilib turadilar. Bu jahannamni manzaralarini tasvirlangan hadislar, qiyomatdagi dahshatlar, jahannam azoblari bizni ba'zida esimizdan chiqib qoladi, doim ham esimizdan chiqib qoladi. Chunki inson degan so'zni o'zi unutuvchi degani. Shu unutib turishligimiz Alloh taoloning bizga bergan mehribonligi. Faraz qiling, ertamandan kechgacha shu qo'rquv ongingizda, aqlingizda tursa, hayotingizdan lazzat qoladimi? Demak, shu narsani esdan chiqarib, ba'zida g'ofil bo'lib qolishligimiz Alloh taoloning rahmi kelganligidan. Qiyomat kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fima afna." Qiyomat qoyim bo'lar ekan. Birodarlar, ertaga bo'ladi qiyomat. Indinga bo'ladi qiyomat. Har bitta insonni ruhi jasadidan ajrashligi bilan qiyomati boshlandi. Qiyomat kuni har bitta inson umrini nimaga sarf qilganligi haqida javobgar bo'ladi. Nimaga sarflayapmiz yoshlar umrimizni? Raqs, o'yin kulgi yoki boshqa bir lahu ishlargami? Fi amalihi fi ma faal qilgan ishlari haqida javob beradi. Nima ish qilding bugun? Nima ish qilding? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tirikligida jannatda xabarini eshitgan kishi kechqurun yotib o'zini kechki paytda hisob kitob qilar ekan bugun mana mana ishni qildim savob bo'ldi mana mana ish qildim o'zini hisob kitob muhosaba qilar edi qiyomat kunida pulni qayerdan topding degan savol bitta savol bo'ladi va qayerga sarflading deb so'raladi qayerdan topyapmiz tijoratimizda harom narsa yo'qmi agar harom narsa yo'q bo'lsa yolg'on so'zimiz bilan o'sha ishimizni puxta qilmaslik bilan harom qilib qo'ymayapmizmi ho'p halol topdik endi qayerga sarflayapmiz isrofgarchilikka sarflamayapmizmi isrofgarchilikka ayni bizni xalqimizni boshiga tushib qolgan bu balo musibat pulni qayerdan topganingga javobgar bo'lganingdek qayerga sarflaganingga ham javobgar bo'lasan fima abla jasadini nima bilan baloladi nimada ishlatdi ibodatgami yoki faqat dunyoni topishlikkami ko'pchiligimiz bilgan mana zalzala surasi robbaka ana shu kunda yer parvardigoringiz unga vahiy qilib so'zlashga buyurgani sababli o'z xabarlarini aytur yerni xabari nima bilasizlarmi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga biz qiyomat kunida haqida gaplashyapmiz qiyomatda qo'rquv haqida gaplashyapmiz olloh va rasuluhu alam deb javob berishdi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki yerning xabarlari har bir erkaku ayol uning ustida qanday amal qilgan bo'lsa barchasini alloh taolo huzurida so'zlab guvohlik berishidir yer aytadi falon bandang falon falon kuni mana gunohni qildi falon falon kuni mana ishni qildi birodarlar har qancha gunohni bekitib qiling odamlardan berkitib qiling birov ko'rmasin qayerda qilasiz uni Shu yerning ustidami yoki yerdan ko'tarilib ketasizmi? Yer guvohlikka o'tadi. Alloh taolo bandasini qilgan bir gunohini yashirib qo'ydimi? Bu farosatini zo'rligidan gunohni shunday ustachilik bilan qilib qo'yganligidan birov bilmay qolmadi. Alloh taolo yashirib qo'ydi. Ya'ni muhlat berdi. Tavba qil, qayt bu gunohingdan dedi. Inson tavba qilmaydigan bo'lsa, yer albatta qiyomat kunida insonni ziyoniga hujjat ko'tadi. mo'min odam o'ladigan bo'lsa ikkita joy yig'laydi namoz o'qib sajda qilib turadigan joyi yig'laydi hamda savobli amallari ko'tarilib turadigan osmondan ana shu joyi yig'laydi lekin kofirlar o'lganda mana shu joylar yig'lamaydi shu yer bizni foydamizga yoki ziyonimizga guvohlik ko'tadi nabiy sallallohu alayhi vasallamdan aytilinadi va kayfa abi said al hudriydan rivoyat qilingan hadisda va kayfa an'am va sohibul qorni qad iltaqamal qorn vastama idna mata yu'mar qorin sur egasi bo'lgan Isrofil surni og'ziga solib Allohning arsh tomonga qarab izinni kutib turibdi. Shuni bilganimdan keyin qanday qilib lazzatlaning hayotda dedi Rasululloh. Shunday vahimalik, shunday bir qo'rqinchlik to'satdan kelib qoladigan qiyomatni xabaridan xabardor bo'lib qolgandan keyin qanday lazzatlanay deydi. Mayli u qachon sur cholishiga bizga qiziq bo'lmasin. Ruhingizni qachon chiqib ketishligini bilmasligingiz o'zi qo'rqinchli ish emasmi? Sahobalarga bu so'z og'ir bo'ldi. Ya Rasululloh, nima qilishimiz kerak deganda qulu hasbunalloh va ni'mal vakil. Hasbunalloh va ni'mal vakil deylar dedi. Oxirat haqida so'z yurar ekan, albatta bunda qo'rquv bor. Bu qo'rquv insonni savobiy amallarga undaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man xofa adlaja va man adlaja balagal manzil" Ala inna silatallohi g'oliya, ala inna silatallohil janna. Kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Kim ertaroq harakat qilsa, albatta manziliga yetadi. Biling, albatta Allohning beradigan matosi qimmatdir. Allohning beradigan matosi jannatdir. Birodarlar, savdo qilamiz. Dunyodagi har bir kunimiz savdo bilan tijorat bilan o'tadi. Lekin Alloh taolo bilan qilgan tijoratda pul bermaydi. Minnatdorchilik emas, Alloh taoloning beradigan matohi jannat. Agar qaysidir savdoda yutishlik kerak bo'lsa, mana shu savdoda yutishlikka harakat qilishlik kerak. Bu aytilgan oyat va hadislar insonning qalbiga qo'rquv solsa, endi quyida shunday oyatlar keladiki, insonning qalbiga umid bag'ishlaydi. Mo'min odamning qalbi qo'rquv va umid o'rtasida bo'ladi. Go'yoki bu bir qushning ikkita qanotiga o'xshaydi. Agar bir insonga tinimsiz va'idlar, azob haqida jahannam haqidagi hadislar, oyatlar aytilmasa ko'ngli cho'kib ketadi, noumid bo'lib ketadi. Endi faqat Alloh taolaning rahmat haqidagi umid haqida gapirsangiz Umidga suyanadida takasaltang bo'lib ketadi. Mo'min odamning qalbi Allohning azobidan qo'rquv, Allohning rahmatidan umid bilan o'rtasida turishligi kerak. Quyidagi oyatga quloq solamiz. Astagfiru billah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله innalloha yaghfiru zunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim ha biz yoshimiz bir joy borib qoldi shuncha yil namoz o'qimasdan yurdik endi nimalarni biz o'qiganimiz yoshlikda yozilgani toshga yozilar ekan qarigandagi qumga deylar ekan nima bo'lardi endi hech kim Alloh taolaning rahmatidan noimid bo'lishga haqqi yo'q hech kim hech kimni Allohning rahmatidan noimid qildirishga ham haqqi yo'q Qulosonmiymiz Alloh taolo nima deydi? Ey Muhammad, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan, turli gunoh ma'siyat qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Alloh albatta uning o'zigina mag'firatli mehribondir. O'zlarini, nafslarini gunoh qilishida isrof qilib yuborgan bandalarimga aytingki, Shular ham meni rahmatimdan noumid bo'lmasin. Gunohni isrof tashlagan bandalar noumid bo'lishiga kerak bo'lmasa, siz bilan biz qanday noumid bo'lishimiz kerak? Parvardigorimiz Vadud, rohmani Rohim, G'afurur Rohim bo'lgan zot. Banda Allohga shirk keltirmasdan kelar ekan, albatta Alloh taolo mag'firat qiladi. Bu oyatlarni eshitar ekansiz, qalbingizda bir umid paydo bo'ladi. Va rahmati wasiya kulli shay. Şey. Meni rahmatim barcha narsani qamrab olgan. Quyida mana shunday bir Allohning rahmatidan umidimizni ziyoda qiladigan hadis hudusiga quloq solamiz. Bu hadisdagi rahmatdan kattaroq rahmat qayerda bor? Alloh taoloning avf qilishligidan kattaroq avf qayerda bor? Alloh taolo deydi: Kim bitta hasanot bilan kelsa, unga 10 ta hasanatda beriladi yoki ziyoda qilib beraman. Kim bitta xato kamchilik bilan kelsa, bitta xato kamchilikning jazosi bitta jazo. yoki kechirib yuboraman deyapti Alloh taolo. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir ziro yaqinlashaman. Kim menga bir ziro yaqinlashsa, bir bog' yaqinlashaman. Agar banda men tomonga qarab yurib kelsa, men unga qarab yugurib boraman. Agar yer yuzini yer yuzini gunohga to'ldirib kelsa, lekin menga shirk keltirmasdan yo'liqsa, yer qobig'i to'ldi rahmatim bilan chiqaman deydi. Bundan keyin rahmatdan qanday qilib umid qilmaymiz? Gunohni isrof qilib tashlagan bandalarga rahmatimdan umid bo'lma deyapti. Endi shirk keltirmagan bo'lsanglar, rahmatim bilan chiqib kutib olaman degan bo'lsa, biz qanday umidvor bo'lmaymiz? Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Arabiylardan biri kelib aytdiki: "Ya Rasululloh, ma mujibatan?" Ya Rasululloh, ikkita vojib qiluvchi narsa nima deb so'radi. Rasululloh javob berib aytdiki: "Man mata Man mata la yushrik billahi shay'an dakhalal janna va man mata yushrik billahi shay'an dakhalan nar. Kim Alloh taolaga shirk keltirmasdan o'tsa, jannatga kiradi. Kim Allohga shirk keltirib o'lsa, do'zaxga kiradi dedi. Mana shu ikkita vojib narsa. Tavhid jannat, shirk dozoq degani. Shirk deganda biz faqat bir daraxtga sig'inishlik, toqqa sig'inishlik yoki yulduzga sig'inishni tushunmaylik. Shirkda turlari ko'p. Alloh taoloning o'zidangina so'raladigan joyda ruhlarni qo'shib qo'ysak, qurbonlikni olib chiqib turib, o'yaga olib chiqib so'yib, mana joyga olib borib atab so'yib, falon joyga latani daraxtga elayotgan bo'lsa, shu ham shirkni turlaridan. Alloh taoloni o'zidangina so'raladigan narsaga boshqalarga murojaat qilinsa, Alloh taolo uchungina qilinadigan ishda işte, boshqalarni ham qo'shib qo'yilsa shirk bo'ladi shu ham. Demak, tavhid jannatga yetaklaydi. Shirk do'zaxga yetaklaydi. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu Rasulullohdan eshitib umr bo'yi berkitib kelgan hadis haqida gaplashamiz. Muaz ibn Jabal bu hadisda vafot qilguncha birovga aytmagan edi. Bu qanday hadis edi? Biz hozir Allohning rahmatiga umidvor qiladigan hadislar, oyatlarni o'qiyapmiz. Nabi sallallohu alayhi vasallam ana shu markabini minib ketar ekan, Muaz ibn Jabalni orqasiga uchqashtirib olgan edi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ya moz dedilar labbaka va sadaka ya rasululloh dedi payg'ambarimiz ey moz dedi labbaka va sadaka ya rasululloh dedi ey moz dedi labbaka va sadaka ya rasululloh nimaga uch marta qaytaryapti ya'ni ey moz men hozir shunday so'z aytamanki eslab qolgin shu ma'no borada uchinchi marta labbaka ya rasululloh deganidan keyin aytdiki ma min abdin yashhadu an la ilaha illalloh va وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على nar إماس qaysi bir banda sidq dildan chin ko'ngil bilan ixlos bilan Allohni yakkaligiga guvohlik bersa Muhammadni Allohning payg'ambar ekaniga guvohlik bersa Alloh taolo uni jahannamga yuzini harom qildi dedi ishonib aytyapsizlarmi birodarlar Chinkini ko'rgan aytyapsizlarmi? Xursand bo'linglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannam bunday bandalarga harom bo'ladi dedi. Bundan keyingi qanaqa bir bashorat bor? Bundan ulug' qanday xush xabar bor? Shunda Muozim Jabal xursand bo'lib ketdi aytdiki yo Rasululloh, odamlarga aytaymi dedi, xursand bo'lib qolishadi dedi. Aytib qo'ysangiz, odamlar shunga suyanib amal qilmay qo'yisharmikin dedi. Shuning uchun Muozimiz Jabal umrini oxirigacha shu hadisni aytmadi. Lekin o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda Shu hadisni ko'rgazma olib ketib qolib, ilmni yashirgan bo'lmaydi, umrini oxirgi soatlarida aytdi. Zo'r ekanda. Zo'r ekanda. Chin ko'ngildan ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh desa, e men dozoqqa tushmayman ekan. Kecha hadis eshitdim. Yo'q, birodarlar. Bunga, bunga iymon keltirgan, bunga ishongan odam albatta amal qiladi. Badrda qatnashgan 314 ta sahoba qolgan tirik Badr tugagandan keyin g'azoti. Tirik qolgan sahobalarga Alloh taolay ey amalu shi'tum qad ghafartu Ey ahli Badr, endi endi Badrda qatnashdinglar, xohlagan ishingizni qilinglar. Hamma gunohingizni kechirdim dedi. Ya'ni necha yil umri bo'lsa, nima ish qilsa Alloh taolo kechiraman dedi. Shu bandalar yotib olishdimi? Yo'q. Avvalgidan ko'ra jiddiyroq bo'lishdi amalda. Demak, siz bilan bizga mana shunday bashorat aytilindimi? Endi amalda jiddiyroq bo'laylik. Agar kishi faqat Allohning rahmatiga suyansa, gunohlardan ehtiyot bo'lmay qo'yadi. Doim gunohda ichida yurib qoladi. Bari meni kechiradi deb yomonlikni ustida joni chiqib ketsa, jahannamga ketadi. Chunki Rasululloh sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradida, kitob o'zib ketib, bitta gunoh tusa Alloh taolo jonini oladi. Demak, bu bashorat hadislari bizni qanday ko'nimizni ko'tarsa, shunchalik sog' amalni qilishlikka undashligi lozim bo'ladi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh, la yalqahu bihima abdun ghayra shakin fa fayuhjab anil nar." Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh. Qaysi banda mana shu ikkita kalima bilan shak keltirmagan holda Alloh qar ekan, Alloh taolo albatta bu bandani jahannamdan o'zi ehtiyot qiladi dedi. Bu hadislar, bu oyatlar siz bilan bizni oxiratdan bo'lgan qo'rquvimizni ziyoda qiladi. Alloh taoloning rahmati bo'lgan umidimizni ziyoda qiladi. Biz albatta gunohkormiz. Hech kim gunoh qilmayman deya olmaydi. Kullu bin hatto xattoun degan Rasululloh. Odam bolasi bor xato qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laula annakum la tutnibun la xalaqallohu xalqan yuznibun fayastaghfirun fayaghfiru lahum." Aw kama qala Rasululloh. Agar sizlar deyapti Rasululloh, gunoh qilmay qo'ysanglar, Alloh taolosi sizlarni yo'q qilib, bir xalqni yaratadi. Ular gunoh qilib tavba qiladi deydi. Alloh taolo gunohlarni kechiradi deydi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Alloh taolo biz gunoh qilib, kechirim so'rab Allohning ulug'ligini, o'zimizni xorligimizni tan olishligimizni xohlaydi. Modomiki shu sifat bizda bo'lar ekan, Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lamiz. Allohni faqat rahmatigagina suyangan kishi amallarda sus bo'lib qoladi. Alloh taoloning faqat azob haqida aytilgan va'idlarga quloq solgan kishi noumid bo'lib qoladi. Lekin mo'min odamni qalbi mo'min odamni qalbi rahmatdan umid azobidan qo'rquv bilan doim birga bo'ladi inshaalloh ertagi suhbatimizda o'lim va ruh haqida gaplashgan bo'lamiz aqulu qavli hada va astag'firulloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh